大家好，今天我们来讨论第二十四个技巧——关照你的情绪。这段经文说，当一个反对某人或赞成某人的情绪产生，不要将它放在那个人身上或是那个课题上，而要保持归于中心。记住，我们才是源头。当我们感到恨， 不要去到那个客体，要去到那个恨产生的点。不要去到我们所恨的人那里，而要去到恨所产生的中心。要去到中心，进入内在，利用我们的恨，或者是爱，或愤怒，或者任何事情，来作为一个旅程，而走向我们内在的中心。 走向源头，走到那个源头，停留在那里，试试看。这是一个非常科学的心理技巧。某人侮辱了我们，愤怒突然进进出来，我们的整个人都在发烧。那个愤怒流向侮辱你的那个人。现在我们会将这个愤怒。 投射在他身上，他什么事情都没有做。如果他侮辱了我们，他做了什么？他就只是在刺激我们，他在帮助我们的愤怒产生。但是那个愤怒是我们的。如果他去到佛陀那里侮辱他，他将无法在他身上创造出任何愤怒，或者。 如果他去到耶稣那里，耶稣将会给他另外一边面颊；或者，如果他去到菩提达摩那里，他将会狂笑。所以，他依那个情形而定。别人并不是源头，那个源头一直都在我们里面。别人会打击那个源头，但是如果在我们里面没有愤怒， 那个气是不可能产生的。如果我们打击一个佛，只有慈悲会跑出来，因为就只有慈悲在那里，愤怒不会跑出来，因为那里没有愤怒。如果我们将一个水桶丢进一口干枯的井里，我们一滴水都拿不到；而在一口充满水的井里， 我们将一个水桶丢进去，就可以将水提出来。但那个水是来自于那口井，水桶只是帮助我们将那个水提出来。所以那个侮辱我们的人，只是将一个水桶丢进去我们里面，然后那个水桶就会装满着我们的愤怒、恨或火出来。 我们才是那个源头，这一点要记住。对于这个技巧，要记住，我们是每一件事情的源头，而我们将它投射到别人身上。每当有一个赞成或反对的情绪，要立刻进入内在，去到那个恨所产产生的源头，停留在那里，不要走到客体。 某人给我们一个机会，让我们觉知到我们自己的愤怒。我们要立刻感谢他，然后忘掉他，闭起我们的眼睛，进入内在。现在注意看这个爱或愤怒产生的源头，他们来自哪里？进入内在，你将会在那里找到源头，因为那个愤怒。 是来自于我们自己的源头，恨或爱或任何事，都是来自于我们的源头。在我们生气或爱或恨的时候，去到那个源头是比较容易的，因为那个时候我们是热的，在那个当下，我们比较容易进入。那个电线是热的。 我们可以将它带进去，我们可以利用那个热来进入内在。当我们去到内在凉凉的点，我们将会突然了解到一个不同的层面，一个不同的世界会在我们面前敞开。利用愤怒，利用恨，利用爱来进入内在。我们一直都使用它来进入别人。 如果没有一个人在那里让我们来投射，我们就会觉得非常挫折，然后我们甚至会继续投射在没有生命的课题上。我们曾经看过一些人对他们的鞋子生气，很生气的丢他们，他们到底在干什么？我们看过很多生气的人在愤怒当中推着门。 将他们的愤怒发泄在门上面，乱弄那个门，或是骂那个门。那个门到底做错了什么？有一个很美的禅宗的洞见，来作为今天的结束。最伟大的禅师之一，临济禅师曾经说过：“当我年轻的时候，我对小禅非常着迷。” 我有一条小船，我会单独到一个湖里去划船，停留在那里好几个小时。有一次，在一个很美的夜晚，我闭着眼睛，在我的船上静心。有一条空船往下游漂浮，撞到我的船。当时我的眼睛是闭起来的，所以我想，有人乘着他的船。 撞到撞到了我的船，一时愤怒就升起了。我睁开我的眼睛，很生气的，正准备要对那个人说些什么。然后我了解到那船那条船是空的，然后我的气无处发泄。我要向谁表达我的愤怒呢？那条船是空的，它只是往下游漂，然后撞。 撞上了我的船，所以我一点办法也没有，不可能将愤怒投射在一条空船。所以灵寂禅师说：“我闭起我的眼睛，那个愤怒就在那里，但是找不出、找不到出路。我闭起我的眼睛，就只是带着愤怒向后漂浮，那条空船变成我的达成。在那个宁静的夜晚。” 我去到了我里面的一个点，那条空船是我的师傅。现在，如果有人侮辱我，我会笑着说：“这条船也是空的。”我会闭起我的眼睛，然后进入内在，使用这个技巧，它也许能够为我们创造出奇迹。